Good morning. Sì, qui sono le 11 meno un quarto. E come dico in questi casi, non proprio mattina prestissimo. Eh, quindi una mattinata tarda, ma comunque mattina. Mister, master, maestro o semplicemente Oh, semplicemente David Lynch it's uh, February 28, 2022 and it's a Monday here in Naples, a clear morning, very still right now, sì, confermo, 55 and 4 Fahrenheit around uh, eh, 13 Celsius and this means that uh, um, for me sempre non è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda con questi giorni, in questo periodo, però in generale fa freddo. Eh, del resto l'avevo detto che negli ultimi giorni di febbraio avrebbe fatto freddo, infatti è stato così rispetto al 25 mi pare, come ho detto già ieri in cui abbiamo avuto circa 20 gradi Celsius di pomeriggio, ma comunque eh, invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto il dicembre scorso per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, che è impossibile, ma quantomeno di combattere il freddo. Sì, poi sempre per quanto riguarda il video sui pensieri, eh, sempre separato da questo, nel caso vi interessa, occhio. Anyway, as you all and D, just see from the window. I think that... Um, eh, this afternoon the eh, temperature be going up to uh, penso i stessi gradi di adesso uh, ma comunque dobbiamo sempre vedere perché ieri poi è stato clamoroso il cambio del tempo noi siamo passati da appunto da Those Beautiful Blue Skies and Golden Sunshine che sembrava che ci fossero a invece un, un, tempo completamente diverso con cielo totalmente oscuro e nero anche con pioggia but uh, however it seems that We are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine eh, all along the way. All along the way ovviamente qui eh, altre 4-5 ore, però come ho detto poco fa staremo a vedere, tutto è possibile. Ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, fatta solo il il sì. Diciamo che ora non dico le, le frasi finali con enfasi perché non mi fido, quindi le dico normali. Per cui, said this, so from the mythical window with the card curtain, Comunque sublime oggi, nulla da dire, ma vedremo poi, il proseguo la giornata. And it's green roller shooter behind me, uh, on the top, not visible and factor in the shot. And finally, from my mythical keyboard, Yamaha DGX 640 IPG 625. Have a great day, him, all the people, with all of the channel and the reports. Sì, un saluto veramente a tutti. Uh, a domani al video pensiero.